Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kalian 5 tips gimana caranya untuk hidup lebih hemat di Jerman atau untuk save more money in Germany. Tips-tips yang akan aku berikan di video ini bukanlah tips yang sangat spesifik untuk kamu yang tinggal di Jerman. Kamu bisa menggunakan tips yang akan aku berikan di video ini dimanapun kamu tinggal, mau kamu tinggal di Indonesia, di Jerman, atau juga di negara lain, tapi mungkin ada beberapa contoh atau ada beberapa tips di video ini yang memang spesifik untuk orang-orang yang tinggal di Jerman. Jadi ayo kita mulai video ini. Tips pertama yang aku mau berikan ke kamu adalah untuk masak makanan kamu sendiri. Jadi mungkin ini adalah tips yang lumayan obvious, tapi di Jerman ini ada banyak banget restoran di sekeliling kamu. Dan juga sekarang udah lumayan banyak perusahaan yang melakukan jasa delivery seperti misalnya Gojek, dimana hal ini akan pasti menggoda kamu untuk lebih sering melakukan order food karena mereka akan mengantar makanan itu langsung ke rumah kamu. Jadi akan lebih gampang. Tapi tips yang aku mau berikan adalah untuk coba sering-sering sekali untuk masak makanan kamu di rumah karena seperti kamu tahu kalau misalnya kamu pergi ke restoran untuk makan atau kalau kamu order um, order melewati jasa delivery untuk makanan kamu diantar ke rumah walaupun memang jauh lebih simple uh, lebih gampang kalau misalnya kamu sibuk atau misalnya kamu capek banget aku aku ngerti ini mungkin adalah hal yang sangat akan membantu di kamu sehari-harinya tapi di ujung-ujungnya kalau kamu sering banget melakukan ini ini akan sangat mahal di kehidupan kamu sehari-harinya karena walaupun kalau misalnya kamu tinggal sendiri kamu pesan makanan misalnya cuma sekitar 5 euro, 6 euro walaupun ke jumlahnya kedengarannya lumayan kecil, tapi kalau kamu melakukan ini sangat sering, pasti ujung-ujungnya billnya akan sangat nambah, dan kamu nggak akan sadar bahwa ntar di akhir bulan pasti banyak banget bill yang kamu harus bayar untuk ordering out atau eating out ini. Jadi apa yang mau aku bilang adalah sering masak di rumah karena kalau misalnya kamu beli barang-barang kamu sendiri di grocery store kamu masak sendiri ya, pertama pasti akan jauh lebih sehat dan kamu pasti akan sangat bisa menghemat uang. Tips kedua yang aku mau berikan ke kamu adalah untuk belanja di discounter. Jadi di discounter ini mungkin kalau kamu dengar pertama untuk aku nyuruh kamu belanja di discounter mungkin ini adalah hal yang seperti kedengarannya seperti negatif. Memiliki nama discounter di Jerman ini bukanlah hal yang negatif. Seperti contohnya Aldi, mereka adalah discounter, tapi mereka adalah grocery store yang paling terkenal dan mereka juga kualitas barangnya bagus-bagus. Kenapa barang mereka itu bisa harganya lebih rendah? Pertama, karena mereka selalu beli dengan uh, dengan kuantiti yang sangat besar dan mereka juga of course mempunyai um, such a strong presence karena mereka sangat terkenal tapi juga ada banyak beberapa discounter lain di Jerman yang juga kualitasnya lumayan bagus jadi aku personally aku selalu belanja di Aldi karena um, mereka lokasinya selalu strategis jadi ada Aldi di, de di dekat kantor aku jadi pulang kantor aku bisa belanja barang-barangnya bagus-bagus dan karena kamu selalu belanja di situ kamu jadi merasa lebih nyaman atau you're familiar with the layout of the store. Jadi setiap aku belanja ke Aldi, aku tahu aku harus ke sebelah sini, ke sebelah sini, ke sebelah sini. Dan menurutku dari belanja bulanan yang aku lakukan, 95% apa yang aku butuhkan akan aku bisa temukan di Aldi. Jadi mungkin ada kamu yang bilang, ah oke, okay, um, mungkin kalau kamu belanja di discounter itu harganya murah, tapi barang-barangnya nggak terlalu banyak, atau barang yang kamu cari, kamu nggak akan bisa nemuin, dan ini nggak benar. Karena Aldi atau juga discounter-discounter di Jerman lainnya, mereka itu barangnya lumayan lengkap, harganya murah dan kualitasnya juga lumayan bagus. Jadi contohnya waktu itu Aldi di dekat apartemen aku lagi tutup karena mereka lagi renovasi. Jadi aku harus belanja ke toko namanya Edeka. Jadi Edeka ini juga grocery store tapi mereka uh, ju, uh, mereka size lebih kecil dan mereka barang-barangnya lebih mahal uh, dan mereka juga me menjual barang-barang yang mungkin lebih lebih bermerek. Jadi aku nyoba belanja di situ dan aku beli hal yang cuma menutupi kebutuhan aku selama seminggu atau dua minggu dan ujung-ujungnya aku membayar seperti apa yang aku bayar kalau misalnya aku biasa belanja di Aldi untuk sebulan jadi benar-benar price difference-nya kamu sangat bisa merasakan dan seperti aku bilang belanja di discounter di Jerman itu bukan berarti kualitasnya tidak bagus tips ketiga yang aku mau berikan adalah untuk menggunakan public transportasi waktu aku lagi bikin tips untuk cara hidup hemat di Jerman aku sebenarnya agak uh, not sure kalau aku harus include this point or not karena aku punya mobil dan aku kebanyakan pergi kemana-mana aku selalu memakai mobil tapi honestly kalau misalnya kamu sudah mikir-mikir kamu butuh mobil atau enggak kamu bener-bener harus mikirin kalau kamu punya mobil itu akan ada um, cost yang lumayan tinggi yang kamu harus bayar per bulannya. Jadi misalnya oh, biaya parkir, biaya untuk bayar bensin, biaya untuk asuransi mobil karena mobil kamu harus ada asuransi dan lain-lain. Jadi kalau aku personally, seperti kalian tahu, aku punya mobil. Tapi situasiku menurutku lumayan berbeda, Dimana pertama kantorku itu bukanlah tempat yang gampang diakses oleh public transportasi. Dan aku sering ada meeting pagi-pagi dan kadang aku juga harus stay di kantor lumayan lama karena aku lagi sibuk jadi aku benar-benar nggak bisa atau sangat susah kalau aku harus menggunakan public transportasi jadi tapi tips yang aku mau berikan ke kalian adalah kalau misalnya kamu memiliki kesempatan untuk menggunakan public transportasi kemanapun kamu pergi, aku sangat rekomendasikan kamu untuk menggunakan public transportasi. Jerman ini adalah negara yang public, sistem public transportasi lumayan bagus, apalagi kalau misalnya kamu tinggal di kota-kota besar. Jadi di kota-kota besar itu menurutku sangat masuk akal untuk kamu pergi kemana-mana menggunakan public transportasi karena pertama jauh lebih murah, koneksinya bagus, dan kamu nggak usah perlu mikir parkir, nggak usah suka stres, kadang macet, dan lain-lain. Tips keempat yang aku mau berikan adalah untuk menggunakan eBay Kleinanzeige. Jadi eBay Kleinanzeige ini adalah a part dari dari eBay yang mungkin kamu tahu, tapi ini adalah eBay di mana orang bisa menjual atau membeli barang-barang yang second hand. Aku sangat merekomendasikan eBay Kleinanzeige ketika kamu baru sampai di Jerman dan kamu mau membeli furniture-furniture karena mungkin kamu pikir IKEA itu adalah hal yang juga lumayan murah, tapi kalau misalnya kamu take your time, download app eBay Kleinanzeige dan melihat apa saja yang tersedia di di um, di app ini, kamu pasti akan bisa menemukan hal-hal atau furniture furniture furniture yang harganya sangat jauh lebih rendah. Dan bukan juga hanya untuk membeli barang, kalau misalnya kamu sign up di eBay Klien Saga, kamu juga bisa menjual barang. Jadi kalau misalnya kamu sadar ada beberapa barang yang kamu nggak pernah pakai lagi dan it's only standing there collecting dust in your apartment, kamu bisa jual ini di eBay Klien Saga. Dan ini sangat gampang, kamu tinggal ambil foto, kamu upload, dan ntar kamu akan mendapat message untuk orang yang tertarik, dan ujung-ujungnya kamu juga dapat uang. Jadi dengan eBay Klien Saga ini, aku sangat rekomendasikan, karena kamu bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah, dan kamu juga bisa bisa menjual barang dan mendapatkan uang ketika kamu menjual barang ini. Tips kelima yang aku mau berikan kamu adalah untuk melakukan budgeting. Jadi ini mungkin adalah tips yang lumayan uh, general, semua orang bisa melakukannya. Jadi apa yang aku maksud dengan budgeting ini adalah untuk bener-bener menulis mau di buku, mau di laptop, mau di papan, di mana aja yang kamu mau, apa aja income kamu, apa aja fixed cost yang kamu keluarkan setiap bulannya, dan apa aja pengeluaran kamu setiap bulannya itu. Aku personally melakukan ini di laptop aku, di Excel sheet, dan dengan budgeting ini aku bener-bener bisa mengikuti apa aja pengeluaran aku per bulannya, dan aku bisa melihat di akhir bulannya di mana saja aku sangat mengeluarkan uangku banyak. Jadi kalau misalnya uh, di satu bulan aku sering banget makan di luar, aku bisa jadi stop and think for a second, dan aku bisa melihat bahwa di bulan-bulan setelah itunya, aku harus benar-benar menahan diri aku untuk tidak sering keluar untuk makan di restoran. Jadi budgeting ini lebih untuk mengkontrol diri kamu sendiri dan ketika kamu membuat budgeting ini jangan cuma membuat dan menaruh apa aja pengeluaran kamu kamu juga harus benar-benar sangat tegas dan ketat di diri kamu dimana kalau misalnya kamu bilang oke okay, income aku segini setiap bulannya fixed cost aku segini setiap bulannya dan ekstra-ekstra cost yang aku bisa keluarkan sebulan ini adalah misalnya 500 euro dan sisanya itu harus kamu tabung di tempat lain dan kalau misalnya kamu sudah ber berjanji dengan diri kamu sendiri bahwa dalam setiap bulannya kamu cuma bisa mengeluarkan uang selama 500 euro kamu harus benar-benar ketat dan mengikuti uh, your your own promise. Jadi jangan kalau misalnya kamu udah lihat pengeluaran kamu udah 500 udah lebih dari 500 euro, terus kamu mikir, "Ah, oh, tapi aku mau beli ini." nggak apa-apa deh, kelebihan-kelebihan dikit. Ini nggak akan berhasil. Kamu harus bisa ketat dengan diri kamu sendiri. Jadi set your own budget, follow it, dan aku yakin kamu pasti bisa dapat menyimpan banyak uang. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini dimana aku berbagi dengan kalian tentang 5 tips gimana caranya untuk save money in Germany atau untuk hidup hemat di Jerman.